啊，一百五十个人家，川藏，北红川。哇，呢个真系俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯。等一下，等一下，俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯。来了，来了。 黑龙江啊！呢度系黑龙江，呢度系黑龙江，黑龙江嚟。哇！点解佢哋影相影咁耐噶？喺个白桦林里边，影咗好耐咯，仲唔出去嘅？ 又个白话了。走啊走啊走走走走走走。没人。好。赶紧找西子海要债了。哇！ 哇，好大只！哇，乖乖，乖，好大只啊，好大只个。我靓仔啊！嗨，大只，哇，好大只，嗨，你们好吗？哇，好多，哎呀，剪晒角嘅，咁惨。嗨。 你怎么样啊？乖耶！你对，给乖乖，给乖乖，龙龙狗乖乖，同性未尽啊你！哎呀，他话叫跑子啊，跑子啊叫做。唔系唔系黄小乐。佢叫咩啊？跑子啊。哎呀，好可爱喔，真系。它怎么没有尾巴呢？没有尾巴。 哎，你点解拍唔到个网嘅？这真挺像黄鼠你把这个镜头放在一格中间，就可以了。把它锯掉，一年就能长这么长啊？真的假的啊？一年？哇！北极村啊，嚟到啦！北极村啊，就嚟换咗第二个司机，第二个师傅揸车啊。 坐船的，师傅都炒菜啊。你不问他也没坐船，坐船能便宜吗？哪里买的？在老板娘买的。北京村。啊，北京村，你出去吗了吗？谁出去买的？我买的。你买的？那我请你吃的。农家菜。干嘛？在这里吃。西瓜洗脸很舒服的。对。啊。给你。 哦，咁大盘，怎么大盘，对呀，咁大盘饭，对呀，看你们吃不饱吗？咱们来，哎呀，太饱了，下午不用太饱了。咁我哋去咗一间农家嗰度坐，嗱，佢哋喺度食紧饭，食紧饭，食紧呢个农家菜。我哋嚟呢边睇下，你睇人哋啲菜啊，系自己种噶。 他们自己种的种的種菜，我哋頭先食緊咧就係食佢種啲菜啦。房间喺裏边。八八八五五五五，你的是你的是七七七，今天晚上我住在六六六。